那大家好，欢迎来到实盘解码。那最近这几天呢，大家应该在新闻上边看到了很多的有关这个交易员亏损了数十万、数百万这相关的新闻呢，现在是满天飞。呃，除了交易员呢，啊，哀鸿遍野，呃呃，还有包括石油大亨对冲的豪赌，呃，亏损上亿的这种新闻也不新鲜了，包括刚刚公布的业绩的爱币盈透。 呃，也在此次事件中巨亏了八千八百万美金。那除了这些专业大咖呢，还有包括小散、小白。呃，这个这两天在网上炒的比较火的一则新闻就是，呃，原油宝，呃，他们在原油宝中不但亏损了本金三百八十八万，反而还欠了银行五百三十二万。那就有人要问了，那您整天聊这些有什么意义呢？ 那还是聊点儿这个二十多年的实盘交易经验的秘籍，以及什么证有没有什么制胜的法宝？那我就想强调的是啊，那今后呢，我一定会抽一些时间，嗯，把我这些年累积的一些最好的交易方法、交易策略，呃，以及交易系统，肯定会拿出来和大家分享。嗯，但问题呢，是你如果想在这个交易中持续长期的稳定的盈利。 那必须要学会一种对信息敏锐的一种思维理念，而如果你只是单纯的、简单的，只是关注，或者只是想找一种如何快速的赚一笔钱的方法，那我认为那个方法是非常简单的。呃，因为啊，从一名新手到一名呃高手、老手，呃，在这个成长过程中呢。 大家都经历过这么一个浮躁的阶段，那就是到处去找所谓的圣杯，到处去找所谓的制胜法宝。也许在某个阶段，那你突然找到了传说中的制胜法宝，在几天、几周甚至几个月内，再通过实盘，呃，发现这个方法真是战无不胜、所向披靡。但你会发现，终究会有一天，你之前的所有的利润很有可能会被一天全部吃掉。 那你所谓的，那你所找到的所谓的圣杯，那最终还是经不起市场巨变的一个考验。那其实我们今天呢，为什么要悉数的去整理这两天呢这些悲催的新闻呢？那就是从一个角度来判断和验证原油是否已经开启了布局多头的关键底部区域。 因为不论呢是外汇指数、黄金还是原油等这些大宗的交易标的，在某一波多头或空头的行情行情持续了很久以后，并且开始有很多消息认为，呃，已经见顶或者已经见底的时候，往往就是在这个末端以及在这个末梢，让你死无全尸。大家都知道这波行情呢，这波原油行情呢，在前段时间。 嗯，跌到了二十美元一线，呃，在这个二十美元附近呢，盘整了也有些日子，就是因为这段时间盘整，大家觉得跌无可跌了，并且全球这场危机也持续了很久了，呃，想当然的觉得原油跌到十元以下是不现实的，于是乎开始很多人开始进场抄底。那记得前段时间呢，呃，有某知名的。 呃，交易平台、交易商的一则消息吧，呃，称这个原油 ETF 做多，呃的进场资金最近几天暴增了四倍之多。那我看完这则消息呢，就是第一反应呢，就是这群博傻的资金呢，将来一定会被断头的，因为在我们这个实盘交易中呢，很多案例都表明，呃，包括一些小的行情。 它的一个头部以及底部的位置是最容易被扫单，扫单呢，也就是最容易被扫止损的。而超级的这种，而超级的这种变态行情呢，一定是断头爆仓，多杀多，空杀空的踩踏的一种行情。只有把这批筹码，啊，清理干净，那才真正的出现拐点，而不可能让大多数人都可以成功的，抄底或者摸顶。 那只有在你观察到嗅探和领会到这些消息的背后的信号，才会做出最为明智的交易判断。那在原油发出了，那在这两，那在前两天原油发出了最致命的一击，六点五元之后呢，从而也扎爆了几乎所有市场的多单。那在这种情况下，就让我们梳理一下这几天。 被 KO 的一些新闻，从而记录下这次重大事件背后的故事，以便让我们在若干年之后当某个交易品种再次出现某个事件后，让我们再回顾当初的市场，以供我们来决策。纽交所的上市公司，知名在线经纪商的盈投证券 IB，呃，IB 大家也都比较熟悉，经常做外汇啊，然后股票啊，期货啊，黄金啊，一些股指啊。 呃，这些朋友应该都非常了解。那这盈透呢，因原油期货价格暴跌至负值而被迫介入支付一些客户所欠的保证金，估计因此损失八千八百万美元。那盈透还表示呢，受油价的一个暴跌的一个拖累，公司少数的客户在芝加哥商品交易所和欧洲交易所，呃，持有的。 纽约原油、吉布伦特原油多头仓位蒙受重大损失，甚至超出其账户资产。公司被迫代表客户结清清算所的，呃，融资追缴保证金，暂定损失达八千八百万美元。嗯，营特还表示呢，我们客户大约持有百分之十五的未平仓的五月原油合约，由于剩余的未平仓五月原油合约，呃，大幅亏损。 那也暗示了其他的交易商的亏损可能会超过盈透证券。那据说有人可能会亏损五亿美元。那除了盈透在这次原油暴跌中的一个巨额亏损以外，在包括新加坡的兴隆集团石油大亨对冲豪赌，啊，也最终欠债三十八亿美元。那兴隆集团呢，成立于一九六三年。我们从官网上得知，这是一家致力于为世界提供。 全面高效整合能源的一个下游的能源公司，其涉及到的业务几乎全与石油有关，包括石油贸易啊、码头啊、仓储啊，然后燃料油供应、新加坡全岛运输服务以及柴油零售等。作为一家私人性质的能源公司，兴隆集团也是一家久负盛名的。 原油交易商，但就是这样一家运营了超过六十年的老牌的一个能源公司，也未能逃过全油、原油需求暴跌的影响。那另一则消息呢，就是这两天在网上边炒得沸沸扬扬的一个原油宝事件。通过网上的一些信息呢，啊，陆陆续续呢，呃，有中行的这个原油宝的投资者表示，自己因为购买了原油宝。 在前天晚上二十二点被银行冻结了资金账户后，今天收到了银行通知，并按照负三十七美元的价格结算，这就意味着投资者不但要亏光自己的本金，还得倒欠银行一笔巨额的债务。那今天网上流传的一张中行的原油宝的投资者的持仓清算单，我们可以看到这位仁兄持有两万多手的原油宝，我们要注意到原油宝的一手是一桶。 而非国际原油期货的一手等于一千桶，也就是它这两万桶原油持仓均价是一百九十四块二毛三。那么它最早投入的本金是三百八十八点四六万元，但最后银行给它的平仓价格是负的二百六十六块一毛二。简单来说吧，呃，结果它这两万桶原油亏损了九百二十点七万元，扣除三百。 八十八点四六万元本金，等于他还倒欠银行五百三十二点二四万元。那这则消息呢，无疑也在小散和小白当中，呃，产生了平地惊雷的效果。好了，本期节目就到这里，也希望大家能够支持我的节目，点击订阅、点赞、转发。那我们下期节目再见。